Wel mae 'na betha bendigedig wedi cael ei ddeud yma heddiw. Un o'r bethau fydda i'n gofio fwya ydi Aneirin Caradog oedd yn sôn bod yn magu ferch i fod yn gog. A dwi'n meddwl bod hwnna'n beth bendigedig gyda llaw. O'r fan diddordeb, faint o gog sy'n yma heddiw? Faint o ddeheuwyr? Reit, gogs nwyon gwael, da ni'n lleiafru. Reit? Oeddan ni lleafrif, yn anffodus, yn lleafrif o fewn lleafrif yn, yn Sir Gar erbyn heddiw, ond ydw i ddim yn fatha ma tegydd o gwbl. Ond os ydy y diriwiad yn para fel mae wedi gwneud dros y deng mlynedd dwytha, yna mewn be mae hwnna'n golygu mewn gwirionedd ydy bod yna chwech person yn llai yn siarad Cymraeg heddiw na godd ddoe. Da ni'n colli chwech siaradwr pob dydd. Cerwch â hwnna i'r pen, 280 o flynyddoedd. Os ydy'r dirywiad yn para, mewn 280 o flynyddoedd fydd na ddim siaradwyr Cymraeg. A mae o i fyny ni, ni sydd ar cyfrifoldeb. Da ni wedi clywed lot o sôn heddiw am hawl, ond hefyd mae'r cyfrifoldeb arno ni i siarad yr iaith ac i drosglwyddo yr iaith un plant fel y cadwyr i'r oesoedd a ddel a dych chi'n gwybod y gweddill. Diolch yn fawr.